بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بیماری سے شفا سورہ یاسین سے السلام علیکم ناظرین بلیک میجک کمیونٹی چینل دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج اس ویڈیو کے ذریعے ہم تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں یا بھائیوں تک اپنے روحانی سلسلے کا یہ پیغام پہنچا رہے ہیں اگر آپ ڈپریشن سر درد کندھوں میں بوجھ جسمانی تھکاوٹ نفسیاتی امراض روحانی بیماریاں بے حد غصہ چڑچڑا پن بلڈ پریشر یا دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں اور ان بیماریوں سے شفا کے لیے آپ پر دوا اثر نہیں کر رہی یا پھر ٹیسٹ رپورٹ میں بیماری واضح نہیں ہو رہی یا پھر کسی حاسد یا گمنام دشمن کے کروائے گئے بد عملیات کی وجہ سے آپ کی صحت دن بہ دن گرتی جا رہی ہے تو ہمارا مشورہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے سے پہلے نقش سورہ یاسین کو ایک بار ضرور آزمائیں اس نقش میں ہر لا علاج بیماری سے شفا کے حوالے سے بھی بہت سی کرامات دیکھی گئی ہیں دنیا کے مختلف ممالک کے افراد اس نقش کے وسیلے سے شفا پا چکے ہیں نقش سورہ یاسین کے روحانی فیض کی تفصیلات جاننے کے لیے سکرین پر موجود ویڈیو سورہ یاسین اور غیبی آواز پر کلک کریں